उषा भानुप्रिया बच गए राहुल गांधी वायनाड से तो अमेठी में डूब गई नैया पूरे देश के लिए निश्चित रूप से चौंकाने वाली खबर है कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने अमेठी से हरा दिया सोचिए अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव नहीं लड़ते तो क्या होता वे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह अमेठी से चुनाव हार जाते लेकिन अमेठी की हार को भी राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी के लिए एक और दुखद बात ये हुई है कि वो अमेठी से चुनाव हार गए और इधर ग्वालियर में उनके खास सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए दिग्विजय सिंह की हार का भी उन्हें झटका लगा है कुल मिलाकर उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी